Enemies ahead. अभी भी गन एक भी एक भी गन नहीं है ओरल गन मैं एक बड़ा गंदा डीसिंग आया यार क्या बड़ा गंदा डीसिंग आया यार पूरी गिनती की एक गोली में बहुत बहुत सही रही है भाई भाई इन पे लूट देख रहा है भाई स्कारल भाई सब सब सब इन पे भाई एक गन भी नहीं मिला ओ भाई हट जा Max. हाँ हाँ मोबाइल साइड में रखा था ना भाई क्या ही चोरी किया है तो अरे मैं तुमसे ये पूछ रहा था चल तूने Redmi Note 8 समझा हेलो हाँ बोल बोलना बोल बोल बोल बोल कोई ना बोल तूने Redmi Note 8 समझा वो तो है ही बकवास वो तो मैं जानता हूं Realme 8 का हाँ। तू कह रहा है तुझे आईडिया नहीं है है ना हां लेकिन Redmi Note 10 Pro का तो आईडिया होगा वो बढ़िया है हां Note 10 का तो आईडिया है Realme का Note 10 Pro बढ़िया है ना हां सामने घर पे है महेंद्र बैठ किससे सुना दो सर दे आज मार उसका बोल रहा हेलो एक नंबर गाड़ी लेके पुश कर दो ना क्या बोलते अरे मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा गेट नहीं हाँ मैं आ रहा हूँ उधर मत रहे उधर मत रहे चार नंबर आजा हाँ बालकनी कूदा है नहीं बालकनी नहीं है बालकनी था ओपी ये कहा है ये किसने फायर किया इतना Yes. Watch out! अरे पीछे कोई आया Enemies है क्या? ahead! इधर मार। Watch out! 어?